Herkes iyi günler arkadaşlar. Şimdi regex e, sorusunun cevabı için bu videoyu çekiyorum. Ve ilk olarak e, cevaptan sonra ise örneğimizi geliştireceğim. İlk başta regex sorusu neydi onu söyleyeyim. Buradaki x, y bunları ayırmaktı. Ben onu split komutuyla gördüğünüz speed komutuyla verdim. Şimdi ayırma char karakteri ise yıldızlı. Şu gördüğünüz gibi üstünde yıldız da var. Burada ne yapayım? İlk başta onu söyleyeyim. Bir tane string e, dizi oluşturmuşuz. Bu diziye ayırdığımız splitle ayırdığımız verileri çakıyoruz. Bu split'i şöyle rich text box'ın text'inin split text'in text serisinin split yapabiliyoruz. Regex'i kullanmamız gerekiyor şimdi. Regex demiş ama. Her neyse. Dizi attıktan sonra dizinin legend kadar yani toplam verisi kadar diziyi değiştir döndürüyoruz. Değiştiriyoruz çıktı. Şimdi bu şey yok arkadaşlar. Ben bunu, bunu kapatalım şöyle. Bu sırada bir önceki videoda önceden yapmıştım da video ile ilgili bir sıkıntı çıktı. Onun için bir daha çekiyorum videoyu. Böyle söyleyeyim. Şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kodu M70 N1 sonra X, D hepsi geldi. Şimdi diyorsunuz ki kardeşim ben sadece X'leri almak istiyorum. Şu, şu X'leri almak istiyorum. Nasıl alayım? Hemen onu gösteriyorum. Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar şu gördüğünüz şu şunları kaldırdığımızda mesela y'leri değil ilk başta x'leri şey yapayım ne diyeceğim? x'leri yazdırayım diyorsun. tamam arkadaşlar onu da şu gördüğünüz gibi arkadaşlar x'leri yazdırdım burada ne diyoruz şimdi onu söyleyeyim Şimdi dizimizdeki verinin substring'i. Substring komutuyla mesela sıfırla birinci karakter. Örnek veriyorum. Sıfır ne? X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bula bula bula. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Birden başlıyor. Buradaki karakterle aldırabilir. Ben de diyorum ki ilk karakteri X olanları aldır. Misal X karakteri D olan var mı bilmiyorum X karakteri D olanları aldım. Mesela D olanlar var mı? Gördüğünüz gibi D. D2, X vesaire vesaire. Son D1 diyebilirim mesela. X. Yani ilk bir karakteri yanlış oldu. Patlayacak. 0, 2 karakteri D bir olanları aldım. D2'ler aldım. Ve benzeri arkadaşlar. Bunun gibi çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki e, derslerimizde görüşmek üzere. Ek olarak sorularınızı arkadaşlar ebubekirbasamon.com adresinden yani berkirtype.ebubekirbasamon.com Hayat.com adresimizi ziyaret ederek buradan da sorabilirsiniz. Yakın zamanda sorularla ilgili bir e, bir program yazacağım arkadaşlar. Direkt onların üzerinden bana soru sorabilirsiniz. Herkese paylaşmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.